Bienvenidos al canal Informáticos por el Mundo. Aquí podréis encontrar vídeos sobre qué acciones podemos tomar los informáticos u otras personas para contaminar menos y de esta forma ayudar al medio ambiente.